aujourd'hui, on va faire un dessin. Alors, pour commencer, moi je vais prendre du rose. Et vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Utilisez le pinceau comme si c'était une cuillère. Pensez que le pinceau se transforme en une cuillère. on peut en rajouter et on n'hésite pas pour en rajouter. Et après, vous demandez à un adulte si c'est bon là Alors, déjà, on met un petit peu de couleur. Moi, j'ai choisi le bleu. Euh, alors, si vous avez fait une faute, euh, bah, demandez à un adulte. Et il y a toujours une solution. quelqu'un comme papy, mamie, tonton, tati ou papa, maman, vous pouvez. Et après, vous rajoutez un peu de paillettes. Non, moi Un peu de paillettes, un peu de paillettes. Et après, on étale tout avec un pinceau. Ah non. Là, on, prend la paillette, les paillettes. On met juste un tout petit peu. Prendre la main droite. Si vous avez mis des pailles dans la main gauche, vous prenez la main droite pour en mettre un peu de partout. Et quand vous en avez mis de partout, vous pouvez faire du côté bleu. Et voilà. Et si vous en manque, vous en remettez juste un en hein. Juste un tout petit peu. ça. Il les papins et maman ou daddy et tonton ou mamie et papy sont d'accord.